a vivir la emoción. Gran Intercolegial de Bastoneras 2022 Copa Dillon. Es momento de apreciar y poner en escena la destreza, la técnica, la emoción. Copa Dillon 2022, un evento para principiantes y avanzados en estilo clásico, doble y artístico. El tercer intercolegial de Bastoneras 2022, este 23 de abril. Prepara tu coreografía al máximo. Entrena, compite y gana. Vive al máximo esta experiencia con la presencia de equipos a nivel nacional. Compite al 100%. Forma tu gloria, vive, entrena y gana en este magno evento solo para instituciones. Copa Dillon 2022.